Как ты, родная, печаль в себе не тая Тебя мне не хватает, но ты не забывай Меня проси, малая, в глазах твоих узнаю Что все еще не моя, ты королева для меня сердцем играла Ты со мной играла Все лишь для тебя, я я скажет ну же Ее сердце ты ведь нужен Она же выбрала тебя Любит и душит А я подсел на уши Ты милая снаружи А что внутри это секрет Как же так? Ты с моим сердцем играла Ты со мной играла Все лишь для тебя, я, я ¡Compré